يو التشيت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هاد الحلقه الجد جد مهمه ديال تاشيت school. يوم 18 غشت 2020 اخوان علوم النفس حنا من الناس اللي تنقراو علوم النفس شحال هادي وكاين واحد الامراض اللي تيقولوا مرض ما عندوش الدواء بحال تا آه، سرطان راه هو مندرج في هاد المساله غير هو نقدروا نديروا موضوع اخر القران الكريم تيقول لك اي حاجه عندها الدواء لكل داء دواء انزل الله الداء وانزل الدواء يعني دي مؤامره ماسونيه ما كاينش الدواء الامراض بحال الانفصام الشخصيه تعدد الشخصيات باللغه الفرنسيه آه سكيزوفريني مالتيبل بيرسونالي ديزوردر بليزيور بيرسوناليتي هضرنا الاخوان في الحلقه ديال البارح على ادماج النفس غتهضروا على الشركه السادسه بزاف الناس الزهريين بالخصوص تيتسموا prédisposés ماشي prédisposés هما راه عندهم هاد ال ADN ديالهم تالمون اكتيف سي ان افونتا سي با ان انكونفينيون ليس شيئا سيئا آه، ان الانسان يقدر انه يتعامل مع العوالم الاخرى ولا الناس ما كاينش الحل ما كاينش ما كاينش الحل واش نتوما مسلمين سيروا قراو القران ما شي حاجه ما عندهاش الدواء فالاخوان الناس تنهضروا على التخاطر باش نقول مثلا الانسان الزهري ولا الانسان فيه الفصام ولا تعدد المسائل ولا الوسواس القهري الوسواس القهري واحد الدوغري واحد الدرجه صغيره ديال الفصام ولا تعدد الاشخاص تيقول لك تنسمع اصوات ولا تيمشي تيقول لك تنشوف شي حوايج وتيطراو شي حوايج تيقول لك تنفكر شي حاجه تتوقع كاين اللي تيعتبروا راسو شي ناس يقول لك انا راه رسول الله انا هادي انا راه تنهضر مع العفاريت انا تمشي للطبيب تقول له شوف انت راك مفلوح انت راك مسطي <laughs> وتبقى يشرب الدواء الدواء تيشربو 10 سنين 15 عام عمرو ما تيبرا حيت chronique مرضي chronique. حتى le diabète بزاف د الناس ان شاء الله راه شوف الاخوان البارنت داشي سكول تبعوها وبارطاجوها مع الناس اللي عزاز عليكم الناس راه دايره هاد العلوم هادو ما تيتبارطاجوش ما تيتقالوش داكشي علاش عندنا المراقبه كاع واقيلا حيت ما شي حوايج اللي ما خاصهاش تقال وما خاص تبقى عند الناس باش كلشي يبقى يمكن خويا يبقاو تيسرحوا عباد الله كما بغا <clears throat> هادشي ماشي غير فهاد بزاف ديال لي دومين تبعوا الداشي تقول الاخوان من هاد المنبر بارطاجيو راه دابا المهم عليكم نتوما راه تندير كثار من جهدي وراكم تفرجتوا لي الفيديو اللي درت البارح والبارح راه لما نبقى نزيد بيان سير تنعرض راسي للمسائل ولكن راه الله فوق كلشي ها قلنا الهضره هادي انا اخوان تنديروا المهم صافي فهمتوا واش بغيت نقول لكم فاخوان هاد القناه اخوان تهضروا على التخاطر يعني كاين هاد ال message نقدر انا نقول لك الهضره وانت تمشي لك اكثر كنتي واحد المستوى روحي يعني شنو هو المشكل انك تسمع اصوات وهاد هاد الناس هادو اللي تيوقع لهم مثلا الناس الزهري الناس آه، اللي تيكونوا نقدروا انا نشرح من بعد واحد شويه شنو تيوقع لهم تيكونوا الناس صغار في غالب الاحيان الناس قل من 30 سنه داكشي علاش نقول للناس ما يجربوش الاسقاط النجمي قل من 25 ل 20 سنه فالاخوان كما تفرجتوا تسعوا الناس اللي متبعين فريمون داشي سكول الانسان حتى ل 30 40 سنه ولا نقولوا غير 35 سنه تيكون دار هاد الشخصيه ديالو يعني ثابت يعني حتى كاع سمع شي اصوات ولا شي حاجه هادشي من تيجي الاخوان تيجي من المخدرات هاد الحالات تيجي من شي امراض كاين بعض الناس تعرفهم جاتهم الدروك تحلات لهم عين ثالثه قال لهم البروبليم السكيزوفرين مع بنت les accidents شي واحد يقدر يوقع له شي مشكل نفسي عميق بحال تتحلوا هاد الشاكرا هادي حتى فين تيجيو من هاد حيت هاد الشاكرا الا تحلات تتولي باسخال تتولي العالم الاخر تسمع اصوات تشوف شي حوايج شي حوايج يوقعوا تولي تتيق راسك هو قيل انا هو داك السيد وداك العالم آه، ديال نقدر آه، ديال الجن تيحصدو هاد الناس الزهرين بالضبط حيت كاين واحد الناس زهريين سلبيين غادي نهضروا عليهم على سباق شي تيغنيو اغلبيه ديالهم راه زهريين من معاهم هاد الايحاءات ديال الشنون تعاونوهم باش يغنيو تعاونوهم باش يرسموا تعطيوهم تيغديوهم هما الشيء تيوليو دي جيني في ولا شحال من حاجه كانوا واحد الواد سميتو واد الشعراء فيه جنون شو الشعراء تما تيوحي لهم الجن الشعر اللي غادي يقول ايمينيم تيقولها في شحال من هي فوندغ طون ديابل الانسان الزهري الا كان انسان زهري سلبي وجا عنده واحد هادوك تيكون تيديروا غالبا لي دروك تتحلو العين الثالثه حتى الاخوان راه ماشي لي دروك ما تيحملوا العين الثالثه يقدروا يحلوها حتى بالنسبه للناس الزهري غيحلوا داك العين الثالثه ولكن الشاكرات ديالك التحتانيين مازال ما بنيتيهمش بحال اللي تتبني واحد القصر تحت فوق آه، تحت ال... ما عرفت شنو الهواء غادي يطيح غادي يطيح يمكنش فهمتوني اخوان شنو بغيت نقول لكم تبعوا معايا تفهموا هذه الحلقه هذه وهذه الحلقه سنعطيها لي جون اكاديميك الاطباء ديال علوم الناس اللي تفرجوا فيا دابا راه عندهم درايه حتى الا كانوا مغاربه ولا عرب راه عندهم درايه بهاد المسائل فو فولغاريزا الاخوان هاد المسائل هادو c'est très important هادشي راه très très important اخوان الناس اللي خدام في ال staff médical psychologique ولا بسيكاتيك ولا ياخذوا هادشي بعين الاعتبار الاخوان راح صعيب انك تشرح لاي واحد يسمع اصوات خاصو يجي يتفرج في الداشي school واش اي واحد غادي يجي يتفرج في الداشي school 580 حلقه ويتيقني بعدا حيت لو فات ان juste parler avec داك l'enfant ولا داك المراهق ولا داك السيده ولا المسائل تقول راه c'est normal. انت راه عندك العين الثالثه مفتوحه ولدي c'est normal تسمع ديك المسائل سي نورمال تيكذبو يقدر يكون ديك الهضره راه تسمعها ماشي بصح هادشي راه كاين وبالعكس داك الانسان اللي قلتو هادشي غادي يثيق في راسو غادي يثيق في الله سبحانه وتعالى ويثيق ان كاين واحد l'existence ديال واحد ال monde parallèle كاين الله كاين الملائكه كاين الجن بالعكس يقدر هذاك الانسان الزوري يولي مزيان حيت كان هذاك الانسان الزوري خايب وكان ولا انسان il va vendre son âme au diable ماشي تاخذ انسان زهري ايجابي انسان زهري insan انسان زهري ايجابي مع الله سبحانه وتعالى الا كان باقي صغير قبل من 25 30 وقع هذا المشكل هذا غادي غادي يتجه الاتجاه ديال الدواء والمسائل ويبغى يتفرع في كاع الجهاز ديالو فا اتخ عالة على المجتمع الا كان انسان زهري وقع له المشكل بالعكس يقدر يوصل بعيد كاين ويست ايمينام بزاف كاين علماء الانسان باش يكون هاد لي شاكرا ديالو باقي صغير وما بانيش حياته ما عندوش باش نقولوا الشاكرا الاولى خاصو يكون ديجا نقولوا نقولوا عنده الدار والطوموبيل ماشي الدار والطوموبيل يكون صحته مزيان الميدان الفكري يكون تيفكر عنده افكار ماشي بنادم نقولوا مقاريش قاريش ماشي حتى القرايم يكون عنده واحد الافكار الجهاز نقدروا نقولوا الشاكرا ديال ديال الاحاسيس يكون تيتحكم في الاحاسيس يكون تيحب يكون عنده واحد الاصدقاء ولا العائله هنا في المعتقدات ديالو نقدروا نقولوا عنده واحد الشخصيه حتى الا حل العين الثاني راه عارف راسو شكون هو ديجا حيت كاين ناس مثلا اكثر من 30 عام من العين تو زهري وتيبقاو ثابتين ماشي يقدر ما يبارطاجيش مع الناس ما يقولوش انا تنسمع اصوات هو تيسمع يقدر انه يتحمل يبقى عايش هكاك حتى ل 60 عام تعرف الناس دار عندهم القضيه هادي ففولغاريزا الاخوان هادشي راه مهم بزاف هادشي راه ينقذ الحياه ديال الملايين ما قلتش مئات الملايين الناس في العالم faut juste parler de ça, c'est normal قول له شوف شنو كاين ها شنو شنو كاين شنو كاين راه c'est très simple هادشي راه ماشي زعما شي حاجه راه تفروحتي ولا راه كاين التخاطر كاين الصداف كاين هادشي وهذا راه داشي سكون حنا تنحطو هادشي بالورقه والستيلو le يعني الثالثه الاسقاط النجمي هادشي اللي خاصو يفهم الانسان الاخوان راه كلشي عنده الحل ما كاينش شي حاجه ما عندهاش الحل وهادشي اللي تيقول لك ما عندوش الحل مالادي كرونيك مؤامرات نسميهم ماسونيه ولا ماشي ماسونيه المصلحه ديال l'économie ديال لي برودوي فارماسيوتيك ديال بنادم يتكلف خصوصا الانسان الزهري حيت عنده ماشي ديسبوزي سمحوا لي حيت عنده ال pouvoir انه يزعزع كلشي داكشي علاش تي آه، تي يردوه بحال هكا الا كان في الجهه ديالهم باع راسو تيقول انت واعر انت تي كرياتيف واعر الا ما بغاش ما كانش قوي مع الله سبحانه وتعالى وقاد les chakras ديالو ماشي تيكمي ولا تي شي حاجه وباقي صغير كتحلو العين الثالثه راه لكن هو نيتو مزيان يعني زهري مزيان با فينيغ با في السبيطار اخوان هاد الحلقه هادي راه مهمه بارطاجيو مع الناس اللي تعرفوا الزهريين عندهم شي امراض بحال هاد الشكل هذا الا بغيتي ترجمو للغه العربيه احاول ما امكن ولا بالانجليزيه parce que هادشي راه مهم بزاف بزاف بزاف بزاف <clears throat> عندنا 573 فيديو في هذه الحلقه هذه وهادشي تنقول ماشي غير انا كتبت هذا الفيديو قلت انا كاين شي ناس تيقولوا بشي طرق كاين تخاطر الاخوان هضروا عليه تعلل على الثالثه اسقاط النجميه السوداء في المسائل هادشي تيفسر complètement ماشي partiellement بشكل تام كدير واحد الناس المختارين من الاخر انتما تتحملوا المسؤوليه ديالكم هاد الناس اللي تتفرجوا فيا راه هاد هاد انا راه تندير الخدمه ديالي دايرها ومحملنا المسائل اللي هضرنا فيها على عاتقكم حيت ما يمكنليش انا شنو بغيت ندير ندير 5000 PC ونضرب الهندوسيه والفرنسي نتوما اخوان بارطاجيو ترجموا فاتوا الجهد ديالكم حيت الشيء راه مهم بزاف حتى الا ما كانش مهم ليك انت تتفرج في ماشي زهري ولا مع هادشي مع هاد كاين ناس بزاف يسمعوا غير واحد شويه ديال هذا الفيديو راه غادي صافي غادي يقدر يعيش حياه اخرى يقدر يولي تيصلي يقدر يولي تيقعد psychologie يقدر يولي تيدير رياضه يقدر يثيق في الله يقدر يشوف هاد les pouvoirs بواحد الطريقه magique. ماشي بواحد الطريقه نقولوا آه، عيب بالعكس سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم حنا في l'apocalypse هاد لابوكاليبس في الانجليزيه ديال ابوكاليبتوس هي the lifting of the veil رفع الستار حنا ترفعوا لكم الستار كلشي تنبينو باذن الله وغادي ندقا دقه ودا تكون الاخوان راه هذا في سلسله الافكار واخا شي مرات تندير لكن استرسال في الافكار الناس اللي متبعين الحلقات ما اللي قديمه شيئا ما زعما maximum الانسان يقدر يشوف حلقات تلقى واحد تسلسل الافكار حنا غاديين باش الانسان يفهم كلشي غادي يفهم باذن الله واخا شي فيديو تكون صعيبه ملي تفرج في اللي قبل واللي بعد غادي يفهم اللي قبل وهادو واللي بعد هذا اللي كاين الاخوان هذا اللي كاين موضوع très اولتيمومون important من المواضيع المهمه بزاف تاع شي تكون لحد الساعه ايوا هادشي اللي كاين خوتي هادشي اللي كاين نتمنى نكون بخير حنا راه بخير وديما بخير حيت الله معانا حتى نشوفكم الاخوان قريبا حتى شي